हर एक इंसान सबसे पहले जीना चाहता है चाहता है रोटी कपड़ा और मकान चाहता है जिंदगी में सक्सेसफुल होना कामयाब होना कामयाब हर किसी के नसीब में नहीं होती हर किसी के हाथ भी नहीं आती तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीज है जो हमें कामयाबी होने से रोकती है हमें कामयाब होने से रोकती है हमारी अंदर की स्टेमिना की कमी लक्ष्य की कमी लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने की इच्छा और धीरज की कमी और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन की कमी जी हाँ मोटिवेशन एक जालू की छड़ी है जो हमें कामयाब बना सकती है अगर आप चुपचाप सोफे पे बैठे रहे तो क्या जिंदगी में आप कामयाब हासिल कर पाएंगे नहीं ना तो फिर तो फिर उठिए आपको मोटिवेट करिए ना आप स्पेशल है ना हम स्पेशल है और हमसे हर एक बंदा और एक बंदी स्पेशल है या हो सकती है अगर मोटिवेट करता है किसी और को अब आप कहेंगे मोटिवेशन किसको कहते हैं इसका सिंपल सा जवाब है अपने इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना आपको करना चाहिए उसी को जो आपके करने में आपको मोटिवेशन मिले